Il Buddha ha detto che ci sono due vie quando si sperimenta qualche forma di sofferenza. Quelle che facciamo per abitudine, quando sentiamo disagio, cerchiamo di distrarci in qualche modo, cerchiamo qualche esperienza piacevole, cerchiamo di evitare. Questo eh, può dare momenti di sollievo, però siamo sempre alla fuga um, ehm, può dare solo un, uh, un sollievo provvisorio. Facilmente diventiamo poi dipendenti su queste cose, queste strategie, e poi um, qualcosa che ti, uh, ti dà piacere per un po' diventa ordinario, diventa noioso, quindi bisogna trovare qualcosa di più, eh, qualcosa più intenso e si finisce eh, facilmente eh, a perdere equilibrio e di trasgredire i precetti morali e, e finire nei guai. Mentre l'altra via è la via della ricerca. Si ammette che c'è duca, c'è sofferenza, disagio, invece di cercare di stracci o, o dare la colpa a qualcun altro, si comincia ad esplorare l'esperienza stessa, perché se si vuole veramente liberarsi dalla sofferenza, bisogna uh, capirla. Per poter capirla, bisogna poter sperimentare in modo consapevole, di guardare dentro l'esperienza invece solo di reagire come per l'abitudine. E quindi la fede viene dalla sofferenza stessa. Il fatto che c'è questa esperienza comune e universale, se non siamo perfettamente risvegliati, come il Buddha e i suoi discepoli, sperimentiamo uh, frustrazione, dolore, sofferenza di, di vari tipi. E quindi se abbiamo questa comprensione, l'esperienza di sofferenza può essere quella che ci induce alla ricerca e poi alla comprensione diretta e la liberazione dalla sofferenza. Possiamo anche dire una felicità autentica, di che tipo di sofferenza si parla? Perché dukkha è il termine mm, no, pali per definire la sofferenza di cui parla il Buddha. È una sofferenza fisica? È una sofferenza eh, dovuta a, a fattori sociali? È una sofferenza invece soltanto psicologica? Che tipo di sofferenza è oggetto dell'analisi del Buddha? Tutte o una di queste? Ma è, un'esperienza mentale, perché possiamo avere, ad esempio, dolore fisico e possiamo essere in grado di sopportare pazientemente e non creare una, eh, una sofferenza mentale, mentre invece possiamo odiare il dolore e possiamo reagire in modo esagerato. E questa è la sofferenza, il non volere qualcosa che c'è. Non è tanto la qualità della sofferenza quanto il modo in cui mentalmente l'affrontiamo. Sì, perché non possiamo evitare di, di sperimentare cose spiacevoli nella vita. Um, questa vita è un insieme di esperienze belle, piacevoli e esperienze brutte e, e spiacevoli. È così per tutti quanti, avendo un corpo fisico, avendo questa sensibilità, siamo anche soggetti a dolori, a disagio fisico e anche eh, non possiamo sempre avere quello che vogliamo, non riceviamo sempre l'attenzione che vogliamo dagli altri, non, non otteniamo sempre quello che vogliamo. Ma se la, se la causa della sofferenza è soggettiva, ovvero è nostra, il nostro atteggiamento mentale, che è la grande scoperta del Buddha, del buddismo, cioè vedere che la mente è all'origine della maggioranza delle nostre eh, sensazioni mm. piacevoli, dolorose o neutre, però non si rischia a volte di perdere di vista anche l'oggettività, cioè appunto a volte c'è dell'ingiustizia sociale, a volte ci sono delle cose che non vanno e che vanno mm. invece eh, cambiate oggettivamente, non va cambiato soltanto l'atteggiamento mentale ma anche diciamo, la causa esterna, eh, non si rischia di, di, di, cadere in una sorta di soggettivismo, mh, mm, di rimozione poi delle cause oggettive che invece vanno combattute. Ma qui eh, stiamo parlando del, della sofferenza che creiamo noi, che non, non è dovuto al, eh, alle cose che non possiamo esercitare controllo. Quindi è, è, è l'esperienza diretta che facciamo. C'è una metafora che il Buddha ha usato, che magari sembra um, pesante o impossibile. Il Buddha ha detto che se quattro uomini ti prendono per le braccia e per le gambe e due altri uomini prendono una sega e cominciano a tagliarti in due. <laughs> se, tu, se tu cedi alla rabbia, all'odio, non sei un discepolo del Buddha. Che quando ci si riflette sembra impossibile, ma si pensa, ma un, almeno un po' di irritazione sarebbe permesso. Eh beh, direi. <laughs> Una cosa atroce. Ma... Ricordi quale passo del canone? No, ma posso, posso trovare eh, eh. la metafora della sega. No. Eh. E poi quando ci si riflette su questo, quello che a, me viene chiaro che è, è molto probabile che mi trovo in una situazione del genere. Però da una prospettiva, perché quando ho questa prospettiva vedo quante, quanti problemi creo io sulle cose come sono, che, che, non sono proprio niente. Magari qualcuno dice qualcosa un po' spiacevole o, o perdo qualcosa, magari sospetto che qualcuno l'ha rubato. Uh, magari qualcuno mi tratta in modo che non, non sembra rispettoso e, ma no, questo non è niente paragonato al essere tagliato in due. E quindi um, si comincia a capire che la grande parte della sofferenza che noi sperimentiamo non è dovuto all'esperienza diretta, ma a quella che noi aggiungiamo sopra, la nostra reazione condizionata. Mm. il volere quello che non abbiamo, l'attaccarsi al volere, il, il, il, non volere e essere condizionato da questo, la, la, resistenza, la paura, la proliferazione mentale, che tutto questo appesantisca, che, che crea il grande fardello della sofferenza. Certo, la seconda freccia, eh, quella che il Buddha chiamava la seconda freccia, cioè che oltre la freccia che sì. riceviamo dalla vita, in più ci ragioniamo e lugubriamo e questo aumenta. Naturalmente bisogna distinguere il buddismo e comunque la tradizione del Buddha, gli insegnamenti del Buddha dall'azione politica, che non c'entra niente ovviamente. Ma con questa comprensione abbiamo maggiore chiarezza e, e non vuol dire che dobbiamo solo subire di essere passivi, ma quando discerniamo da questa consapevolezza approfondita, inclusiva, che conviene agire o dire qualcosa, possiamo fare, um, ma non soltanto spinto dalla reazione emotiva del momento. Certo, dalla rabbia e da reazioni anche aggressive e cieche, insomma, e altrettanto magari portatrici di dolore negli altri, insomma, questo è molto difficile da riuscire sì. a fare, anche se a volte però, per esempio, il dolore o comunque a volte avere anche una reazione forte con certe persone è l'unico modo per fargli capire certe cose, perché altrimenti a volte la gentilezza purtroppo non è efficace, cioè, no, questo non significa che bisogna essere violenti, ma a volte essere incisivi, essere forti senza essere violenti, però essere più perentori, più, <laughs> a volte essere scambiati in, per questo anche mm, magari non in melliflui, eh, <laughs> no? e gentili, eh, remissivi, così a volte invece atteggiamenti più duri sono efficaci. Insomma. Sì, quando siamo più consapevoli abbiamo scelte e non siamo solo schiavi alle reazioni immediate che molto spesso eh, fanno peggiorare le situazioni. Però ad esempio um, se uno è genitore e vede che i bambini stanno giocando sulla strada trafficata rischiano di essere investiti da una macchina. Um, si potrebbe esprimere in modo forte uh, il, il, il, bisogno di, di, stare attenti. Quindi mm. forse, no, sì, non, non, non, forse non è appropriato eh, andare a dire in modo gentile guarda è meglio che non fai questo perché rischi di di, di, morire sotto una macchina e non ascoltano e, e magari si fa con, con uh, alta voce, e, uh, però non per cattiveria, non perché si è, è perso da una reazione emotiva, è per loro benessere, per loro beneficio. Certo. In modo che, in mo, in modo che um, imparano, in modo che prendano la lezione. Questa è la differenza. Eh. C'è un detto molto famoso che adesso non ricordo a chi è attribuito, che dice aiutami a capire ciò che posso cambiare e ciò che non posso cambiare. Sì, è, è come avere la forza il coraggio di, di, fare quando si può cambiare qualcosa e di avere la pazienza di, di sopportare quando non posso fare niente e di avere la saggezza di, disting di distinguere tra le due. È, è espresso un po' come una preghiera. Per noi come buddisti non preghiamo a Dio di darci queste qualità, ma sono facoltà che possiamo sviluppare noi stessi, di avere queste risorse interiori per capire in modo diretto, perché abbiamo queste facoltà di poter porre attenzione, di essere consapevoli, di investigare. Abbiamo questa coscienza autoriflessiva e possiamo usare in questo modo per, di poter comprendere per noi stessi